Gente, voltei com Pokémon. Já troquei a rum. para uma rum melhor. Que ela tava esquisita. Fiz a mesma coisa. Tô no mesmo nível do, da outra. Da outra quando tava lá no episódio. A única coisa que muda é que botei o nome de Clayton nele e ele tá nível 9. A natura dele veio com whisky. Por que ele tá nível 9? Porque quando eu tava vindo pra cá, eu passei nas graminhas, eu batalhei com todo o Pokémon da grama, e aí apareceu um Pokémon mais forte. E também eu explorei aqui, eu volto daqui, ó. E tem um lugar, tem uma varandinha aqui. Olha que legal. Então, vamos continuar essa enrolação. Vamos enrolar não. Bora. Eu peguei uma pokéball dentro de uma casa também. O que é isso? Entendi. entendi. Aí beleza. Aí chegamos na rota 2. Isso. isso. Velocidade da luz, como sempre, né? Você sabe que tive um padrão da velocidade da luz, então as pessoas vão na velocidade da luz, voam. Aí, running shit Tá, conversar, conversa, conversa inútil, conversa inútil. Deixa eu ver. Aperto então esse daqui. Aí. é isso? Tá. Primeira grama, já aparece um cachorrinho Vai, Cleitinho! Vai, Cleitinho! Vamos, Cleitinho! Tá com nele, Cleitinho! Tanã. Não, Cleitinho! Tanã. Cleitinho é muito bom! Boa, Cleitinho! Não! Agora vamos para mais uma batalha contra os cachorros. Cleitinho! Tacou tá nele, Cleitinho. Não, ele bateu no Cleitinho. Vai, Cleitinho, usa esse tackle. Ai, desceu a defesa de Cleitinho agora. Cleitinho sai tá defeso. Não, não sai defeso. Vamos continuar. Vamos pegar no seu Pokébola. Nossa, mais um cachorrinho, Cleitinho. Toma cuidado, Cleitinho. Cleitinho de novo, Cleitinho, mais uma batalha. Vocês podem ver que ele é muito atraente. Cleite atrai pokémons, muito pokémons. oh Boa, Cleitinho! Aí uma poção não valeu nem um pouco a pena, mas não tinha como passar pelo outro. Mentira. Mentira. É batalha? Meu Deus, pobre do Cleitinho está morto. morto, Cleitinho. Mais Cleitinho. Aí ele atacou. Exterminador de dano assim. Aí ele ganha essa batalha, vou usar a poção. Ou não. A cidade deve estar aqui do lado, mas Será? Eu não sei. Tá. Wanna watch? Eu tenho alguma coisa na cabeça. Chega. É, mais uma batalha. foi? O que esse wipe faz? Eu não sei. Isso mesmo, não temos assiste no meu pobre Cleitinho. Boa, Cleitinho. Aí. Cleitinho pode papo nível 11. Quase. Você vê a diferença da morte XP, batalha da morte XP. ao sofrimento de Paulo. Aí, ele tem o Lillipup. Mas eu tenho o Cleitinho, então não tem como ele lutar contra mim. identificou ele, meu Deus. Cleitinho agora é identificado como Cleitinho, porque ele já era o Cleitinho. Nível 11, meu Deus. Nível 11. Cleitinho, ó. Potencial. Ai meu Deus, não. Mais uma, velho. Não tava tá aguentando mais uma batalha. Ai, ela pegou também um desses cachorrinhos, velho. Isso é uma praga, velho. Esse negócio é tipo ratatá esse negócio. Mas eu tenho Cleitinho, então. Vai, Cleitinho! Usa Teco. Se alguém me pergunta por que eu tô usando Teco, é porque Teco é o ataque que dá mais dano. Se o Vine Whip não. O Vine Whip dá mais, menos dano. Mas eu vou usar Vine Whip porque é um Pokémon de água agora. Eu acho que isso faz sentido. Tomara que não esteja errado. Tchau. Não! com sua poção, mas Cleitinho, com seus poderes, não deixará você sobreviver. Isso mesmo, Cleitinho wins. Assim funciona. Cleitinho é muito bom. Sabe como é o Cleitinho? Cleitinho é um cara muito bom. voltou? Por que tu voltou? A cidade é pra cá. Não entendi. Strangle. Tá. Agora vamos ver o que tem. Nossa, tive uma Great Ball no primeira casa que eu entro. Ah, beleza. Pokémon Betas, Star. Acho que não vai dar mais nada nessa casa aqui. Mas vamos ver. Beleza, galera, explorei tudo, só tem aquela pokebola. Vou entrar nessa escola aqui. Tá, vamos ver se a gente tem alguma matéria aqui. Provavelmente vai ter. nova. Quiz, ó, uma beleza, ó. Uma beleza. que é esse indivíduo aqui? Ah, o Sharing! Batalha Pokémon, né? Ah, teste importante, teste dar um item em batalha. Pode ser. sai logo, velho. Não mais. Eu... Tem paciência pra isso não, rapá. A melhor coisa que eu fiz foi acelerar o... Acelerar as falas, porque, meu Deus, os caras, ó. Olha isso, o texto. Os textos de fala acelerou e ficou bem legal. Bem legal. Isso é perigoso. Ele vai testar um item no meu Pokémon. Que? Barry. Barry tinha muito no outro Pokémon que eu tava jogando. Eu não sei usar Barry. Eu fico magoado. Aí, ó, agora tem um Ember e eu tô lá no defesa. Mas não existe esse daqui não. Beleza, testou o item. Quase nível 12. Ah, ele tem outro Pokémon tivesse usado o Teco eu acho que daria mais dano, né? Teco Havia dito, o tackle dá mais dano. Beleza, foi. Cleitinho ganhou 100 XP. Cleitinho, nível 12. Falou que ganhou. Mudou de HP e 2 de velocidade. Peitinho é rapidaço, peitinho é muito bom. Veja, 1.800 reais. since suggesting the spot of dust. Over on Barry. I give you. vote. Hit. Pelo que eu entendi que esse cara falou, eu no Pokémon como a Berry, ele recupera a vida durante a batalha. É isso? Mudou o cara dali. Aqui? Que lugar é esse? Dream Ear. Vamos ver o que tem pra cá. Batalha. Ah, esqueci de girar meu Pokémon. Mas quem precisa relar o Pokémon quando é o Cleitinho? Cleitinho tem uma resistência que só Cleitinho sabe que ele tem essa resistência. Cleitinho muito resistente. não abaixou o ataque de Cleitinho. Mas Cleitinho ataca do mesmo jeito. Três de dano. Ai, tá me decepcionando por Lloyd. pouco. Vou segurar um pouco essa batalha minha. Deixa eu vigilar esse Pokémon porque eu não vou perder ele, não. Perdeu o Creditinho de jeito nenhum. Olha, a música é muda quando você tá com pouca vida e com pouca vida ou não. Ai, apertei bem sem querer. você está acabando, ó, oh, uma beleza. Isso daí é raridade. Na próxima vez você vai esperto e vai relar um pouco. Ai, precisa de cut. Tem um buraco aqui. Esse belo garotinho. Que vai querer batalhar, né? Aí o observador de distâncias vai Cleitinho. Isso mesmo, observa Cleitinho. Então cinco tecos. Boa, Cleitinho! Pegou o primeiro, Cleitinho. Cleitinho, nível 13. crítico. Beleza. Aí eu acho que o time vai conseguir pegar esse Pokémon. Ainda tem esse belo cachorro, velho. Eu não sei o que a Arp faz, depois eu tenho que ver se ele é um ataque ou não. Nossa, Crentinho foi identificado! E agora o que nós vamos fazer? Boa! Ali tem uma Pokébola, calma, vou pegar a Pokébola te pertence, não seus pais. Sobre... então outra Pokébola ali. Deixa eu falar com essa moça. Snivy, Brilla, use Snivy, Stone, Fire, deep Par Par? Yes. Ok. Ela me deu um Par Par? Isso é um Pokémon? Não. É um Pokémon isso daí? Isso é um Pokémon, né? Porque pedi pra eu dar nome. Calma aí. Calma aí que nós vai ver o que esse papai é capaz. Tá. Vamos ficar na frente do ginásio aqui. Ver esse negócio aí. Sarios. Ele é level 10, um bom level. Quero ver uma coisa, tô aqui. Tô aqui uma bela coisa aqui, ó. Vamos bela rapaz. Harp, Harp é um ataque. Uh. Bota no primeiro slot, teco no segundo slot. Warp do terceiro e o quarto, beleza. Vamos ver os ataques desse daqui. Ó, oh, tudo bem balanceado. Litig Water Gun. Macaco bonitinho, legal, gostei. Não sei se vou ficar com ele, mas eu acho que vou ficar com ele. Então, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui próximo vídeo a gente vai batalhar no ginásio. Então, tchau.